Andrus Kivirak 1970, az észt irodalom fene gyereke, lázadó és munkamester egy szemében, az észt kulturális alap többszörös díjazottja. A mumus és a Facebook mulatságos történetei csak nem egy évet ölelnek fel, februártól karácsonyig nyújtanak betekintést a gyerekek mindennapjaiba. A könyvlapjait a szerző sziporkázó fantáziájának teremtményei népesítik be nála teljesen megszokottak a két lábon járó, megelevenedett tárgyak és az emberként viselkedő állatok is. Találkozhatunk itt orszarbúvá vált díványjal, külföldi nyaralásra induló férgekkel, puszilkodni vágyó darázsal, búslakodó zoknival, az északi szárkot meghódító levessel. És ez csak az ízelítő. Kérem sok szeretettel Helena a Teletami Trademark 2022 legújabb felolvasóján. Andrusz Kivirék A Mumus és a Facebook A vénséges vén mumus legkedvesebb időtöltése az emberek rémizgetése volt. Én már évszázadok óta –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 Mint már említettem, bárkivé képes volt átváltozni, és a legkisebb rejtek helyre is be tudott furakodni. A mumus fogta magát, és Facebookká változott. Belebújt egyenesen az internetbe. A következő pillanatban a gyerek elejtette a telefonját, az anyuka a laptopját, az apuka meg üvöltve pattant fel az íróasztaltól, mert ilyen rémésztő Facebookot még sohasem láttak és a mumus újra boldog volt. Kedves gyerekek! Holnap lesz az észt köztársaság születésnapja.